फूटे है मार नदी में था के है जवान हो तो- मेरी बात सुनो कर दो मेरा बस में मेरे हार आई काम काज ए तो- भाई मेरे वीडियो में हाँ। तो मेरे जनी तो मेरे भले मेरे एक है तो थे मेरे छोर कदे नहीं आ जाई कदी थे आओ नहीं मत आ जाई थाने आओ निकई जरूर है अरे बावड़िया बीत गई है घर संसार नहीं है ए ते मेरे पावे हरू बरोबर हो मेरी बात होना अबे उगा पा उगा आदमी पा हेनो पड़ी थाने हां ओड़ा रो पड़ी मैं राजपूत हां नहीं वो गलत नहीं करा पर थोड़े एटा रावनो पड़ी मेरे घर गुदनी में मार दे नहीं मारा वो वीडियो नहीं मिला वीडियो मत मिलो वीडियो नहीं मिला आ फाइनल पक्की फाइनल फाइनल आ सु है बस शू है मेरी बात राजपूत हूं वो नहीं ना राजपूत हो ए भाई तुम वीडियो नीचे करा मैं पेट की बात हां को वीडियो में पेट की बात हूं बंद कर दूं बंद कर दूं बात कर ना हां कर मैं मेरे पेट की बात हां कर हां को हां को હું ઈરાન ગયો હું આદમી હે અને હું આદમી કીધું તા હું આદમી ગોયલા મને મળ્યો મેં મેર ઘર કુદે ની દો ટાબર હે મેં ચોવીસ ઘંટા પરેશાન ઉપર થયો એમ પરેશાન કરે મેં ચોવીસ ઘંટા મેં परेशान करे ठोके हम्म। कूटे खसरे में मेर माइता घर का हम्म। तो मैं देखो जीवड़ा दो मेरा टाबर है अन हाँ। फिर मेरे बावे बरोबर नो थान गुंदू कि नहीं गुआ हम्म। अब तू गलत धंधो मैं आज आज की बारी में आदमी मैं नहीं musikin anjing mungkin वो मेरा हाथी दादी सोजन हाथी हकड़ है मुँह हाथी हकड़ के बारे में मस्ती हकड़ सीने वाला जिन आन मिन के दे आन के मस्ती बबूती दे दे तो जो की नहीं गयो तो मैं मिन तो बबूती दे पर ईद के लिए हम आए थे माताजी के थाने थाने बात हो ना पूरी पूरी मेरी होने दो हूँ भोड़ी हूँ एकदम गरीब हूँ गरीब तो नहीं मेरी बात होने दो थान पूरी पूरी खोल दी हूँ पूरी हूँ गलत कदी नहीं को बस बस बाणा में गए थे आड़ी दे रहो हाँ, मोपूस आदमी मन की तो गाड़ी दे कमलेश बंगड़े घर हूं हाँ। सब हूं है थंदार लाग पूरी दाग मेरे वीडियो मेरी बात हुई कि थन हकीकत में के को इत पदई मेरो इत के दई तो टोपो तो टोपो दे वो तो टोपो भाई मेरी बात सुन टोपो दे वो तो मेरा काबर है रे दिन तो काम टोपो दे वो तो तुमने काम करी हुए दस बरन में मैं गलत कियो है ना तो साबर है आदमी है तो ये गलत तो बस अबे थोड़े एक मिनट एक मिनट ओए ऊपर अबे थोड़े एक आनो वो तो हाँ, आदमी ऊपर चल हुआ आदमी